Dai Tino, fai la intro, pota! Ciao a tutti ragazzi, siamo qui con un nuovo Toto Vlog, ma in questo caso sono io, quindi un Tino Vlog. Siamo qui con Toto, e? una camera e Ivo là davanti. Ivo! Oh, la madonna, stai canto. Oggi faremo un video un po' diverso al solito, siccome per non sbatterci troppo portiamo solo la GoPro. Non portiamo la camera ingombrante, mi spiace per la qualità, ma per YouTube questo è altro. Giusto Tino? Giusto! Quindi? Quindi? Quindi? Sigla! Tino ha una novità, sentiamo. Non la dirò davanti. Dai Tino. Perché stai filmando adesso? Sei uscito con una ragazza. No. Birbone, t'ho scoperto! Birboncello. Comunque, a sto giro, Alboreto non è venuto. Paccaro. Paccaro. Paccaro. Paccoreto. Allora, in teoria l'obiettivo era rifare il giro che avevo fatto quando avevo fatto il mio primissimo vlog in enduro, che era un giro in Brianza, era fare la stessa cosa. Ormai è un anno che non facevamo un altro Ormai del già. genere. Però il problema cos'è? Che il parco di Monza oggi è chiuso, perché prima c'è stato un temporale fortissimo tutto, e tutto. probabilmente ha distrutto tutti gli alberi in giro. Esatto. Adesso stiamo andando verso i boschi, Alboreto Paccaro, Ivo Coglione e Tino si è perso Ciao Tino Altra novità del momento è La bici È il primo giorno che questa bici vede la luce del sole Infatti non ho ancora fatto il bike check E vi avevo promesso che lo facevo in realtà in park Che me l'avete chiesto in tanti Secondo te Ivo cosa devo fare? Faccio il bike check oggi quando siamo nei boschi Con la GoPro che fa un po' schifo però l'immagine O aspetto e faccio un altro video Fare un altro video al park con la videocamera Col bike viene, check dai. della bici e tutto E ci fai un 3-6 sul cippato eh, No dai lo faccio Flip Lo faccio perché se l'ho fatto con la DH con questa dovrebbe esatto. essere una strunzata Madonna! Il trail! aperto! È aperto qua! Ecco aperto, entriamo! Anzi no, non entriamo! Vieni qua! Ivo, prima sfida del giorno! Al mio 3 chi impenna di più, chi la tiene vince! Eh? Chi la fa scendere dopo? Pronto? Tre ah! oh, con una mano, figa, non è forte! Yeah. titolo impennatore da parcheggio. Vivo! Quindi ci hai girato quanto fa coglione! Ah. Dai, raccontaci qualche aneddoto. Nella Polonia, si è appena tornato. Comunque, Ivo è andato in Polonia per un contest che ha vinto. Andate a vedere il suo profilo per vedere la run vincente. Stavolta faremo un giro un po' diverso che abbiamo trovato recentemente dove quasi non si mettono mai giù i piedi. Se sei bravo. Oh, po' nascosto il sentiero eh no è caduta una pianta l'ho appena detto che non si mettevano giù i piedi Aia sono rovi, affanculo Aia, ma l'ultima volta era un po' meno demolito No, una cacca, c'è una cacca Cavallo, un cavallo di cacca Un cavallo di M Aia, ci siamo <laughs> Le ortiche L'ho chiamato anche per dirle Lei ha una casa con un altro gestore? Eh, no, non ho la casa Non ho la casa? No Esatto, ah, arrivederci. Abbiamo trovato la risposta perfetta. Esatto. Io non ho la casa. Entriamo, saremo inglobati. Sembra abbastanza largo. No, è già stretto qua. Enduro embrianza. Oh, albero. La giungla questa, eh. Oh no! Mi aveva agganciato la GoPro, mi stava strappando via il casco. Cioè praticamente ho preso un ramo che ha agganciato la GoPro. Così. Non mi ha fatto il casco. Comunque Tino prima ci ha svelato. No. Fa, devi dirlo proprio. No, sono uscito con una ragazza. Ti do un centesimo. Eh? Sì, prendiamo in corsa. Sì. Minchia entri a fucile nelle piante <laughs> qua. Solo per la tv. Solo per la tv. Molla giù, molla giù. Minchia cos'è? Cos'è? Slippery. mega slippery Ti va nel fiume. Minchia che roba. Che maschio. Sorry? I'm Italian. Occhio. Uh. Uh. Sai come mi chiamavano? Gamba di legno, che ha le gambe dure come il legno. Secondo cosa che si incastra così oggi. Non c'è uno senza due, non c'è due senza tre. Tino, non portare sfiga, eh. Tino, vai a cagare. Eh? Tino! La challenge di adesso è Ivo contro Tino. Allora, lì adesso c'è una salita, lì. In realtà è scivoloso di brutto, devi spingere Minchia. come un cane con le gambe. Ah, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Attenzione, frullino. Frullino, dai, dai, dai. Oh, minchia, che impennato. Ah, però ha messo giù il piede. Togliene, Tino! Togliene! No, subito! Oh, è frenato qua. Oh, chi è che sassaiola che è venuta su? A fuggire? Ah! Dentro col muso. Italian, pizza e pasta. Prima ha piovuto, infatti adesso si sente tutta l'umidità. Stiamo a colla. A schiuma stiamo. Siamo nel punto, tra l'altro, che l'altra volta, là in fondo, c'è la discesa dove Alboreto, su quella discesa là, aveva svrappato via, aveva caduto. La leggenda narra. Il muro preferito di Alboreto. Oggi però lo facciamo in salita a piedi. La luce! Tra l'altro, non abbiamo neanche filmato una volta questa povera bici. Faccio una passata veloce per farvela vedere, ma non per farvi vedere troppo. Ciao. il pezzo sbatti. Dai! Per chi non ha visto l'altro video, questo dove eravamo fino adesso si chiama Valle del Pegorino. Invece il bosco in cui entreremo tra poco si chiama... Ah, boh. Chignolo Ivo però se, se non sai le cose stai zitto Tino Io la camera tua in realtà c'è una strada nuova oh. comunque aspetta fermo un attimo fermo cioè solo uno di Bregnano d'oro può sentire vamos alla playa <laughs> intanto che andiamo a girare in enduro cacca altra cacca siamo arrivati nella famosissima Sweden Svezia Eccoci qua. Il riposino un attimo prima di ripartire. Tra l'altro, prima vi ho fatto vedere un attimino la bici che ha lì e non ve la faccio più vedere. Così almeno, adesso in questo video cioè, ma solito, io parlo eh, e ci sono eh, due stoccafissi che ti guardano. In questo video scrivetemi nei commenti che cosa volete vedere della bici nuova, di quella bici, che specifiche vi interessano, così almeno nel prossimo video vi faccio vedere tutte le cose di cui siete interessati, tutte le curiosità che avete, eccetera. Fatemelo sapere nei commenti. Grazie. Ringrazio. Grazie. Grazie. Grazie YouTube che avete fatto diventare ricco Martino Colombo. Ti riprende? No. C'è un mini drop, sì. Occhio Tino! Aspetta Ivo! Vai! Eh la madonna, 200! Tempo, via tutto! Oh! Io sono arrivato lungo, ma Ivo è arrivato ancora più lungo. Bravo! questo è ghiaccio. Questo è come andare sul ghiaccio più o meno questo pezzo. Quella là in fondo? È Milano! Non la vedrete mai! Occhio che non vado a fucile perché non so se sono piante cadute. Che culo! gommata questa è la salita la cosiddetta pacca gambe uh, era qui ma che è finito? Montare i zingari gli hanno rubato il sentiero che male i rovi ma che cazzo è che non passa di qua e si formano i rovi oh voi che guardate il video venite a fare un po' di volte questo trail così lo segnate un po' no? non dovete solo guardarli i video dovete anche farli i video un tempo era, era bella pulita eh giuro adesso non sembra Guarda come esce. Eccolo, è spuntato. Sono nato. Ormai siamo sulla via del ritorno, al calare del sole. Dai Ivo che a casa è pronta la pizza. Dai. Mi sono tolto un attimo il casco ovviamente. Bam. Eccola ritrovata Ed è già quasi il secondo paio che perdiamo Male Bene Stiamo tornando a casa finalmente dopo Quanto è durato il giro tra l'altro? Quasi due orette vedete È un giro perfetto perché in due ore siamo a due passi da Monza ma è il giro perfetto per chi abita in Brianza qua in zona In due orette si fa un bel giretto si entra un po' nei boschi sali scendi si pedala, c'è qualche saltino, qualche discesina e niente. Comunque fatemi anche sapere nei commenti cosa pensate di questo... È, è diverso questo video rispetto agli altri perché ho usato solo GoPro. Vabbè, sicuramente l'audio sarà un po' peggiore rispetto al solito, anche le immagini, però vi piace questo tipo di video? Fatemelo sapere sempre nei commenti. Ricordatevi di commentare anche per la bici per il prossimo video e iscrivervi al canale iscrivetevi al canale e, e non è bravo Tino hai imparato alla prossima